Arewa entertainment and development. Tom. hmm. arewa in ta yi men and development taron bada awar suke yi kowa ya zo mu je ga masu kawo ci gaba arewa suka ba mawa arewa in ta yi men and development taron bada awar suke yi kowa ya zo mu je ga masu kawo ci gaba arewa suka ba mawa Allahu sarki tabaraka wanda ya zamani arewa in ta yi men sannan kuma da ikon sai so ta yoyon magani arewa da development taro na karama jama'a ta mu ne mun gani arewa entertainment shine ya sa maza hada matan mu yin sansani arewa tana development arewa muna a gidan gaba yan karaɗe ba su kai mu ba arewa men and development taron ba da awar suke yi kowa ya zo mu je ga masu kawo ci gaba arewa suka ba mawa Allah salati kalinka san ya shugaba arewa entertainment dandan aminatu manzo naka kuma jagaba arewa tana development da alihi sahabai na saka su layin gaba arewa entertainment mu ma a aikin mu kai ke samu a ci gaba arewa in ta ta yi men and development taron ba da awar suke yi kowa ya zo muje ga masu kawo ci gaba arewa suka ba mawa taron ga yayi taro jama'a ku zo ku gani arewa in ta ta yi men ga masu mulki sarauta ga su sun sansani arewa tana development da jami'an tsaro ko ta ina da kyau mun gani arewa in ta ta yi men a kada mama su santa arewa don ci gaba arewa in ta ta yi men and development taron ba da awar suke yi kowa ya zo maje ga masu kawo ci gaba arewa suka ba mawa maganar awar busa cancanta ake mun gani arewa in ta ta yi men wasu ko kuɗi suke karɓa don su ba wa wani arewa tana development wasu karamawar da za su yi maka domin sani arewa in ta ta yi men a arewa sun canza tsarin baya bai zo na ba arewa entertainment and development taron ba da awar suke yi kowa ya zo muje ga masu kawo ci gaba arewa suka ba mawa idan ka samu awar din nasu kai kokari arewa entertainment a ko ina ka nuna shi za a yi fahari arewa tana development ka samu kyautar yabo ne ba sa kyawun shiri arewa entertainment isa isarin da wasu na kauna na faɗi kun ji kamar yayin da kauna ba za ta yada ni ba ashe hakan ku soya ba za ku manta ni ba